assalomu alaykum tom o'z kanalimizga xush kelibsizlar man bugun damashni pizza tayyorlashni sizlarga bugungi videomda ko'rsatib o'taman bizga birinchi bo'lib 200 gram sut kerak bo'ladi mana buni quyib olamiz va margarin 200 gram buni ozgina eritib olib qo'yamiz 2 dona tuxum va bir donasini sarig'ini ustki qismiga olib qo'ydim man o'zim mana endi tabga ko'ra tuz va dro'ja mm, solamiz ozginagina buni yaxshilab endi aralashtirib olib tuzlarimizni eritib olib mana yaxshilab aralashtirib oldik endi bunga me'yorga ko'ra un solib yumshoq xamir qorib olamiz albatta bu домашniy pitsamiz ham yumshoq va mazali chiqdi э, turlari ham juda ko'p albatta tavsiya qilaman bu uslubda tayyorlashlaringni ham mana xamirimizni qorib olamiz mana yumshoqqina buni tindirgan olib qo'yamiz ungacha qiymani tayyorlaymiz э, mana 400 gram qiym go'shtimizni qiymalab oldik va 2 dona pomidorimizni archib maydalab to'rg'ab olamiz buni alohida pishirib olamiz ikkalasini mana e, qozonimizga ozgina yog' quyib qizdirib olib qiymamizni e, chala pishirib olamiz chunki pitsamiz ichida pishishi e, uzoq vaqt talab qiladi shuning uchun go'shtimizni ozgina pishirib quruq bo'lib qolmasligi uchun mana ikki dona pomidorimizni maydalab to'rg'ab selliroq qilib qiymamizni pishirib olamiz o'rta olovda albatta tayyor ketmasligi uchun bunga boshqa masalliqlar solishimiz shart emas tabga ko'ra tuz solib solaveramiz piyozlar solish shart emas asosan go'shtni o'zida bo'ladi ikki xil turda tayyorladim oxirigacha albatta videoyimni tomosha qilinglar mana qiymamiz ham tayyor mana xamirimiz ham tinib tayyor bo'lgandan so'ng buni ikkiga bo'lib oldim ikkita pitsa chiqaraman bundan ikki xil uslubda judayam mazali yoqimli bo'ldi mana endi buni mm, o'rtacha me'yorda yoyib olaman xamirim judayam yumshoq mana buni tezlashtirib ko'rsatganman yoyib olganim bizga oddiy tomat pasta kerak bo'ladi buni bir xilda surtib chiqaman mana surtib tayyorlab oldim buni ustiga mana go'shtimiz qiymamizni bir xilda qilib yoyib chiqamiz Pizzani albatta turlari ko'p, xohlasalaring o'rniga boshqacha masalliq ham tayyorlashlari mumkin. Men bittasini mm, go'shtli, bittasini kolbasali tayyorladim. Mana pomidorlarimizni ustki qismiga terib chiqdim va tevasidan cho'ziluvchan mm, sirimizni buni qirg'ichdan chiqarib olib mana bir xilda qilib ustki qismiga yoyib chiqdim mana endi qirg'oqlariga e, avvalda olib qo'ygan tuxumni sarig'ini surtib chiqaman mana birinchi pitsamiz ham уже tayyor bo'ldi mana ko'rinishi endi buni pechga tiqamiz 200 gradusda 20 hmm, minutga deb pishadi pasta. mana endi ikkinchi pitsamizni tayyorlashga kirishaman mana yoyib tayyorlab oldim bunga ham tomat pastasini surtib olaman surtib oldim mana bunga kapchonli kolbasamizdan terib olib o'rtarog'iga mm-hmm, mana bu ham kopcheni sosiskamizni ham terib chiqaman tevasiga mana cho'ziluvchan serimizni yoyib chiqdim va buni tevasidan pomidor terib chiqdim ham chiroyli ko'rinish va mazasini o'zgacha qilish uchun xohlasanglar e, ustiga ko'katlar zaytun ham mumkin manda hozir e, shoshilgan holimda bularni yetkazib ko'rsata olmadim albatta keyingi pitsa tayyorlaganimda albatta e, to'liq boshqa video ham qilib sizlarga yoqadigan uslubda yana bir xillarni ko'rsatib o'taman lekin bu uslubi ham judayam mazali chiqdi haqiqiy damashniy kam xarjgina pitsa deyman mana qirg'oqlarini tuxum sarig'ida surtib chiqdim bu pitsamiz ham tayyor mana yoqimli ishtaha pechda pishirib olamiz sog' bo'linglar